a matar los y a conectar de verdad. Con otros ojos mirar, mira lo que hiciste. mí esta noche, vos sos para mí y yo soy para ti. Please have marry me The vex sos para mí y yo soy para ti Hey, sabme mí, ves como me Cuando me dormí, en el sueño los vi Mermí, esta noche que yo soy para ti Vos sos para mí Hey, sabme mí come and ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring,